Endlich geht es weiter mit einer neuen Folge von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen und wir sind jetzt hoffentlich endlich in der finalen Endphase. Ich habe hier den Rahmen in der Hand, der zu EFBE gehen wird, ins Prüflabor und noch einmal richtig durchgefoltert wird. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben hoffentlich aus allen Erkenntnissen die richtigen Schlüsse gezogen und ähm, ja, wir haben hier eben das Steuerrohr massiv verstärkt mit dem Gasset. Hier haben wir dafür gesorgt, dass wir deutlich flüssigere Schweißnaht haben und ein kleines Gasset rein. Also die Schweißnaht steht nicht mehr so spitz da, Winkel halbierend rein. Hier ist ein kleines Gasset reingekommen und ähm, ja, der Rest war ja auch eigentlich safe soweit. Leider gab es mal wieder eine kleine Änderung im Plot. Und zwar hat der Jens mir nach 50.000 Lastwechseln auf dem ersten Prüfstand dieses Foto geschickt. Ein Riss. Das sind natürlich keine guten Nachrichten, zumindest auf den ersten Blick nicht. Ähm, wir haben darauf entschlossen, eine kleine Schweißnaht drüber zu legen und weiter zu testen. Das ist also dieser Bereich hier. Und warum haben wir das gemacht? Zum ersten hatten wir genau diese Prüfung mit einem anderen Prüfling schon längst bestanden und sind daher sehr selbstbewusst, dass wir das zur Serie hin sicher gelöst kriegen. Zum anderen haben wir einfach nur eine Änderung der Schweißreihenfolge festgestellt, und können das mit minimalsten konstruktiven Änderungen und einer vorgegebenen Schweißreihenfolge sehr einfach zur Serie hin ja, sicher und fertigungsgerecht auf den Weg bringen. Insofern ja, ging es dann weiter. Die nächsten Prüfungen blenden wir jetzt mal Bilder und kleine Videos ein, während ich rede, haben wir eigentlich alle bestanden. Ich sage eigentlich, weil bei einem, beim Sitzrohrtest, haben wir nur 98.000 von 100.000 Lastwechseln geschafft, aber auch das ist ziemlich relativ. Erstens ist das auf Cross-Country-Niveau. Man fährt mit dem Enduro-Freeride-Bike einfach nicht so viele Kilometer. Zum anderen wäre das, wenn man das über Zeit und so sieht, wäre das vielleicht ein 100-Kilo-Fahrer, der vier Jahre lang dann damit fährt und dann vielleicht einen Riss feststellt. Auf der anderen Seite haben wir hier auch nochmal eine leichte Schwäche erkannt und können auch das nochmal zur Serie hin verbessern. In Summe führt das also alles zu einem noch besseren Fahrrad, und insofern bin ich froh über jeden Fehler, den wir im Labor feststellen. Für die letzten beiden statischen Versuche durften wir dann tatsächlich wieder bei EFBE e sein, dank gelifteter Corona-Sanktionen und ja, ich freue mich, euch die Eindrücke jetzt einspielen zu können. So, jetzt kommt die maximale. Jetzt kommt die maximale. Jawohl, zum Käse. okay. Almost boring. ah. War schon fertig. 8000 Minuten. Alter, auch nichts kaputt gegangen. Was ein Fahrrad. Ja, jetzt ja. Kleinigkeiten fixen, oder? Ja, das darf man sich nicht mal die Hand geben oder auch Arm. Scheiße. Ja, falsch. Ja, falsch. Oder mit den Füßen. ja. <laughs> Okay. Ähm, Wolltest du auch ganz kaputt machen? Wir können es versuchen. gucken, was, also, was wir Also, wir können auf 9000 Minuten gehen, das haben wir in der Leitung. Okay. Gucken wir, ob irgendwas. Wir haben was jetzt. Kannst du nicht erstmal erstmal mal messen? Oder? Ja. Da fängt da an. Ja, und hier schweißen Schweißleiter. Ah, okay. 8000, ja. Krass. Nee, ähm da ist die Verformung nicht mehr, äh, keine, keine, Anforderung mehr. Achso. Das ja verbiegen. Jetzt ist nur, dass nichts abreißt. Genau. Ja. ja. Wir versuchen den jetzt kaputt zu machen, also wir sind schon weit drüber, alles gut. Yes. And go. Just one minute together. Okay. Tada! Ja, wir haben es anscheinend endlich ähm, alles im Griff und die letzten Feinheiten lassen sich wirklich einfach auf dem Weg zum, zum produzierten Serienbike lösen. Insofern werden wir ab Anfang, Mitte August soweit sein und Vorbestellungen annehmen. Wer es kaum erwarten kann, abonniert am besten unseren Newsletter auf cavenz.com und äh, wird der Erste in der Line sein. Kleine Info noch, ganz wichtig. Das erste Badge ist limitiert auf 50 Stück und wird dann wahrscheinlich entweder unterm Tannebaum liegen oder Anfang Januar ausgerollt werden. Also gebt Gas, seid dabei, wir freuen uns.